Les jambes j'en bon, il m'a demandé d'envoquer. Ne pas croiser les jambes. Ok. Les jambes, elles sont pas croisées. Les enveloppes, je pense que ça veut dire. il n'y a personne. Ouais, j'ai tapé trois fois dans la face. amor do Senhor. e Não tem permissão de me seguir, nem agora, nem depois, nem antes. Fecho a sessão e descansem em paz. Fiquem com o amor do Senhor. Quando dizer, cheio e Deus, fim de sessão, a sessão está fechada processo não tem permissão de subir, nem meu pão, nem meus objetos, nem nada. Pertence direto ou indiretamente. Tchau a, tchau a